bera nti nno kuoli webale nyo ebalira eddala omanyi uh, mukulu tamale mm. okuva uh, jeno kasirye eggwanga lwe yafa mm. tubaleeta tusisinkananga mm. naye jjukira nti uh, wiiki yaffe olunaku lutwasembayo hmm. okusisinkana mm. twamwogerako wano mm. uh, naye kitalo nnyo mm. kubanga abantu uh, bangi tebasobola muziika mm. naye bamukungubagira yes. n'olwensonga eyo uh, tubadde tetusisinkananga olunaku olwo ensonga yakasiri egwanga ogireeta kasiri egwanga yaziikidwa munsiko mm. amaje gagenze negakuba emizinga gyago naye era ebisolo bijja kudda sijja kwewuunya mm. nti egundi ebibe mm. byazikudde omulambo gwakasiri egwanga Eh, ekintu ekyo pulezidenti bwanaaba takiyingiddeemu hmm. kijja kumuleetera obuzibu titwetaaga okuteekawo enkola enambulukufu eri kiriya who should get what and who should not get what hmm. kubanka mbabuulire abalamuzi bataddewo pressure abalamuzi bataddewo pressure hmm. era ne basala emisango egyamancyolo ne banyigiriza paalamenti paka paalamenti lwe yasazeewo nti omulamuzi agenda n'omusaala gwe nemmotoka ye ne bwawumula agenda nabyo ne bwafu mm. basigala bamusasu wayi tibo baabadde ne kapasita ekola ki eyerwanako mm. kaka tulina ekizibu ti gavumenti egenda nedikirari nga abantu abamu nti bazira mm. naye kibi ekiriwo genda newagamba nti nothing is more painful than mentioning a school where i went through which is no longer in existence somero lyewasomeramu yes. n'otuuka ekiseera hey. Eh. nga gye wayitira ne likutuusa wooli naye nga eh. terikyaliyo nga terikyaliyo tinasomera mu somero kyeka terikyaliwo that's why ba old boys ne ba old girls twalirwanye nnyo twensuwa nti amasomero ge twasomeramu hmm. gasigalawo hmm. kaka tuyinza kugamba nti eggwanga lino bano be bazira baalyo ng'obuzira bukoma ku olwo lwe bakuziise wafudde abasetawuse baleeta omuceere gwabwe ne bakola ki ne bakola ki naye nga yo famire ekisooka terivaamu muzira mulala ekyokubiri mugireetedde obukyayi mu bantu ekyokusatu muswaziriza pulezidenti museveni kansookere ku dokita lukwiya mugamba nti dokita lukwiya yafa ebola n'atenderezebwa nnyo n'akolebwa atya what i hear unless i hear from the contrary lukiya's children did not complete the medical school because of money i have not seen president museveni interacting with the members in the public with the members of the ruguya family kakati are you giving encouragement to doctors abafiira mu frontline you mentioned you praised ruguya maybe rudikira ruguyazidenga bwemwadikireyenga luwumu me i don't blame the president his ministers his aids tebategeera bintu bino the ministry of tourism tetegeera mulimu gwayo nti kakati tugezeyo sirukiya ekitegeeza tebagaana buganyi bikola ah, naye ah, tebabitegeerabitegeera nti rukwiya kakati janani ruwumu do you know why the anglicans are moving very fast anglicans bali tebalaba valimu bamatters era the fundamental difference between us ne anglicans nti tusinza ebifaananyi abakatoliki basinza ebifaananyi mm. but anglicans after realizing the monetary potential muba matters ekintu kyabe originaly ngaekyabakatoliki kiri waggulu nnyo ekyabantu bafunye ba planers kiri ku levo ya waggulu nnyo ate kati mm. why man is, they are seeing it on, on addition to religion is a source of money kakati bano likewise abali mu ministry ya tourism bali bagitaddeko nti ministry of tourism and antiquities mm. antiquity kitegeeza ekintu ekyabatonerwa ekyomugaso nga nakivuba womemoriyo ekisaawo ekyo nabaga nti temusobola kijjawo temuyinza kitunda era endagaano gyo amu gyayina ne gavumenti partnership because an antiquity does not change its role ngabolaba speak hotel kyatuweebwani kubanga eh. ebintu ebibbule yebibbule eh, si byebibbule gwegenda omenyewo ku loko tawa etawa ya queenne chogam bwe yatuuka eh. baali bakiyita upgrade eh. uh, woteri eh. zigenda okukozesebwa speaker hotel bagaana ogikyusa ah. ekifaananyi kyayo bagamba nkyekyo ekifaananyi kyayo kijjukizo kati abo abo ate abasuubuzi be babimanyi nti wava munno ekiwumbe ekiri ku imperio kikyeyi ekikola ekyamuteesa abemmengu ne baagala okkibba bwe baali bakigulawo tebamuyita namuyita disis wava muno kati waliwo ekiri wali awo ngaogenda kukulokotawa mm. ekiriko oba yali kabakanange nakyebuzakyenyonyolwa n'okusumulwa kyasumulwaekyasumulwatenayekyayononeseewaliwo fanction nga bakisumulula kuba sijjukira kuba nayibuuzanga kiki kyebaasiba omu kiveera kati wanewaddako panafricanism simanyi oba erikwotaza oba ki mm. kyamaanyi nnyo otafiire yakimanyi kati mm. ebintu ebyo mugenda mubikola ebyo byebigwa yes. mu antiquities. antiquities kakati bano aba tourism abaminiswa abaaki prime minister's office ebyo tebabimanyi nti lukwiya de walibaddeyo ne lukwiya medo mubaki mubasawo mm. je owenis cup jesse owenis yali musajja muddugavu nadduka okusinga abazungu mu mizanyo egyali german nti e- e- lukwiya medo eriweebwanga obuli musawo yenna eyewaddeyo mu kiseera ekizibu ekyobulwadde najjanjaba abantu nalwanirira obulamu bwabantu nga purezidenti emidaali eh, gye yagamba okuwa ab'ebyobulamu kuba yabagamba bonna agenda bawaki naye naye bandi bawadde baweebwa lukwiya medo purezidenti ali aweeya nti famire ya lukwiya efaanana etya nalaba omuvubuka musajja yali musomesa ndozakati akyasomesa mutabani wa gundi ono yali gavana wa bank of uganda gundi e, era alinayo ne memorio bagira bamukolera memorio lekica bamuta ku mulembe gwa mini mm, musajja mm, yani mm, mutegedde erinya ndirabidde naye mutegedde kakati omusajja oyo omwana yagamba nti kangende nzinde hall njirwaniremu kitange mumujjukira nze ndinaki you spend billions nemuinvaitinga nabagenyi okuva ebweru tugive erekica what do we have as a family bagulu ate abakatuliki ekyo bwe bali batebalinakivaamu ekyabakatuliki okulagangayo abaana b'omukazi ow'empeta this is a problem mm. president museveni bwasinkana bannamwandu bamuleetera wampeta ewange tebiriiyo ewange tebiriyo abaana bange tebajja kubonabona bwabanga bwewabangawo abaana bonna era nali mulwadde nga n'abakazi bonna gyebali eh. yes what if i die nze naye ndowooza nti abaana bonna bandibadde ki bandibadde baana mu biru memoriyo eh, yerekeca eyita abazungu okuva ebweru ne banyumunga wasente meka bayita namwandu ono omwana yagamba fe tuli banaku oba nakasimo kagundi yakali oba yani naye nze waliwo famire gyemmanyi sijja gyogera wano mu hmm. radio era baafa mutaata waabwe yafa hmm. era yali muzira naye hmm. nga bweoyogerako naye purezidenti nawulira nti waliwo sente eh, ze balina okufuna purezidenti yagaana okulirizinga sente ezo hmm. okutuusa nga abaana bona kuba omusajja oli yalina abaana bangi mubakazi hmm. ki bangi era bagamba purezidenti ekyalemeseza hmm. sente ezo simanyi obana kati yagamba abaana bonna okutuusa nga basayinize tajja kukkiriza kuba abaana booli bonna baana be era abamanyi nga abaana kakati netujja kwapiriga nakola ne purezidenti emyaka kumi nena namulaba nga gundi afudde ah, galanga hmm. kuba galanga yava lwakitula nebamuwereko hmm. butaddeyo hmm. nyonyi negwa sababutula yagamba nti the president has been devastated by the death sobe namugamba devastated ntya ejeno alumwa netugenda e southern sudan museveni nebamuterawo entenjerwagibuuke mm. bwekibanga gwesigwe wakola ekibi bwotagibuuka kitegeeza mm. ndugu museveni yabuuka ente enjeru mm. olwokubagala nga yafiira mu helikopta pulezidenti yagenda ne kanope lwe nasooka okulaba amaje egu e, next time ndi kusomera mm. how museveni landed egindi mu ejuba omuntu oyinza okgenda mukatabo kange nakijjamu hmm. nakajjamu singa tubadde tulina gwetutuma katabki akaliko nti museveni's visit to juba hmm. mwekalimumotoka yange mubuna obutabo obwo eh, mwekali eh, oh, oh, mm, mm. so bakayita batya museveni's visit to juba motoka yange bwebaweeri hmm. kakati naye apiriga president pulejeze yakola nabuuzizza gundi mp wekitundu ekyo naŋŋamba nti bajjako ewange nga bagala obuyambi n'abasirikale nga babatawanya tebalina sente zebabawa ne landiroad ng'abali bubi abaana bapiriga kakati tugenda mu kalulu tugenda wa akalulu kano kajja kubeera mu sikando after sikando thishow you win this election nekyembadde mbaga nti pulezidenti yagenda ne canope of helicopters nezifulying to teach these people nti airforce ya uganda enyonyi namu hmm. era nabagamba nti newabaawo enyonyi yaffe wamatuka mu bbanga negwa bajaga tulina bikadde hmm. museveni abala twatwala enyonyi nezisibanga zeovalingova ekibuga juba hmm. Eh? ekibuga juba kakati wedokakumukwano gwaffe kasiri egwanga aihia ate tekiseera kwogera biryo bya bulimba nti pulezidenti yalagira aba ministry ya defense bazimbe enyumba mu bwangu kasirye nga tannafa hmm. bwewawulira eh, enkene diame cod some members of the kasirye family ne bababulira ekituufu kasirye abadde muganda omuganda kalekete lisiza omuganda tayogera byama bya famiry ye omuganda ga tufudde tuweddewo mm. yabaguliza abaki mm. abalabe mm. bannange ono emuganda wange wembadde nsigazizza deni kati walonere lyenemezirwatakayu mbagamba nebobera ne muganda wo nga mugagga nnyo naye nga takuyamba it does not pay okuga nti a ah, anyamba ki aa ah, ah. bagambe nti muganda wange oyo mulaba tye anjagala ah, nnyo naye nze yaŋamba okuntwala eyo ewaabwe mbagaga gye basula nagaanirawo wano mm. so that people say ti aa ah, asiga ntitamufaako naye yeye yagaana mm. toyinza gamba nga bukenya bukenya nagamba maze emyezi esatu sirabanga ku as vice president kati gwe oba yagalaniya gye ewuwo omuntu yenna bwakubuuza did you talk to the president o oh, kino kyetagisa president ave just talk to him mm. buno bumwenda bwe bubire abantu hmm. abujatutokutuyimu nemulowooza nti bulinaki amaanyi so kakati kasire gwanga baŋŋamba nti bagamba omuzimbira enyumba bati died before nze ŋŋamba nti ne kasire gwanga omulambo ne bwe gwalisigaddeyo hmm. ne bamala okutereeza we bamuziise naye temusobola kugamba muzira hmm. afudde ku lunaku lwabazira temumuziise mu nsiko that was wrong mm. kiyinzika okuba nga n'abaana obbagana okujja okwogera kati fe abaganda tulina emikolo okujjako nga yafa ebola oba nga yafa covid-19 omuganda oziraga omulambo gw'omwana wobowa gwa kitaawe if you fail toliziraga mulala omuganda aziraga omulambo gwa kitaawe oba ogw'omwana wo baleeta akazingoonyo n'okamuyisa mu kyenyu oyinza okubeera omanyi kakati abo abaana bayinza okukula ne bafuna abaana ne babeera disturbed nebaganda yo nomumanyi kitamu mwamazirakako kati si ebyakafeero kafeero okumugjayo tebabalimbanga tikafeero bamugjayo bamukebera abaana be kitaawo ayagala kutundawo era yasooka nakugjayo mwanyina n'atunda ekyakafeero kirigondi that man osobola okukolasa valerative zibo nemukebera omusaayi kakati nze mbagamba kasiri yalesa abaana abakulu abo balooya n'abata ab'omukazi omulala nina example eri verebita zimulamugwanya was the close friend of the president zimulamugwanya yaleka aba trustees abamaanyi abaana bazimulamugwanya abato balya kukasasi bwayo amiria kyambadde yali bayambi yalowooza ah, gondi zimulamugwanya yaleka muwanyine bamwyita nabikovu muzibu nnyo this woman had already left for usa kakati abaliyambye abaana abo kirabika ameriya bamu intimidating nti famiry yamugwanya esobola okujoba mu baana namwesimbako the president i don't know whether is aware nti abaana bazimula mugwanya abato tebasoma omukyalawo oyo namwandu atambudde mu mawoofiisi nze wange yajjangayo nnyo omukyala mugwanya amunolo nga singhandoza yategeera nti omulimu gwanzigwako kuba zimula oyo yabeerako ewa taata wange antonio kiggundu mukulu waali kitange baali bamugwanya yali abamanyi kitange oli omukulu kuba ye yali ate buhigh level yajjanga nyo ene emengo nakolaki yakumako nesaza so yali amanyi bagundi aba ate nga naffe yalandirod jajjaffe naye yaleka ettaka so you know, you knew these people he told me that mugwanya once nga mwana muto yabeerako ewaffe ono zimula and i told him zimula wenisira naga nti ye nabeerako ewamu so kakati abaana bakasiri eggwanga tetujja kukuba bukedde kumulyamu sente nga bukedde bwakuba abakuba naye emizinga abakolaki kasiri eggwanga sudwaweke ti president oba abantu bano abatwala mu ministry of tourism